Buongiorno a tutti, questa è la mia camera come vedete ed eccoci qui, questa è la mia postazione make up e adesso andiamo un po' disordinata comunque, oops. Eccoci qui. scusate per il disordine, un po' disordinata comunque. <laughs> Computer, scusate per le foto che vedete, roba di me in giro. Eccoci qui. Trucchi, crema nivea anche se non andrebbe usata comunque io la uso lo stesso perché a me piace sinceramente Jupiter lo piego adesso trucchi ops hm. <laughs> cucù <laughs> ciao ciao ciao aspettate mi metto comoda come state stamattina? io spero bene io sto bene lo stesso ieri ero un po' assonnata comunque ciao Clio ti saluto tanto ciao ecco qua vi porta a fare il giro della casa se volete ecco la mia casa ecco qua la mia casa quadro di madre e, e niente anche il quadro di Valerio con sta per eh, chiudersi la batteria comunque io procedo lo stesso ecco qui la mia cucina Mm-hmm. per morire uccelli ok adesso vado in sala cioè in scusate in, eh, in camera e vi poggio sulla mia scrivania se so dove mettere questa benedetta crema neve opla guardate così tripla ciao ciao ciao ciao ragazze <laughs> scusate sarò un po' scema comunque Ebbene, finalmente sono riuscita a montare questo video e a, farvi, a presentarvi un po'. Io sono Melania, sono una disoccupata, ma vabbè questo che c'entra. Io volevo farvi un video tanto di eh, presentarvi un po' la mia vita. Io sono nata il 28 10 1988 e sono di Palau, residente a Palau, nata a Pozzuoli, in una base americana. E mia madre era, era sarda, è sarda e mio padre invece è mm, americano. Mia, io vivo con mia nonna, mia nonna è, è, è sarda, mio nonno è morto e niente, io sono, sono qui, vivo con mia nonna in questa casa. Quindi sono una mega fan di Clio e tutte voi a, ecco, a, come si può dire a, a partire da Mia Cellini, Gnappetta e tutte le altre che scrive che più ne ha più ne mette insomma <laughs> ciao Kia ciao Scritch ciao Gnappa ciao Mia ciao Clio ciao ciao ciao a tutte voi baci ciao